hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Mini World. Hoy estoy aquí en la estación de radio. Luego de que Bibi Doink venció a Aerobrain en la batalla, la batalla final, la obscuridad llegó a la, la, la, la, la, la obscuridad llegó a Minecraft. Los aldeanos atemorizados los aldeanos estaban atemorizados atemorizados, aldeanos atemorizados se quedaron sorprendidos y decían y dice, el mundo está sumergido en una oscuridad total. En ese, en ese, cuando, el, cuando el señor gato y todos sus amigos se enteraron de esa terrible oscuridad, decidieron organizar un ejército, prepararse para ir a la dimensión de, de Mini War traspasaron la dimensión de World. No. inmediatamente cuando. Inmediatamente que llegaron a la dimensión de World fueron recibidos por muchos monstruos, los cuales los vencieron, los cuales fueron vencidos por Señor Gato, y sus amigos continuaron su exploración por el mundo. Pero antes... No. Pero antes de que señor gato, pero antes se ve un flashback donde señor, donde señor gato y todos sus amigos van a una casa de una bruja. la bruja les dice que ha intentado todo para regresar el día a la Minecraft, pero que es un hechizo muy poderoso. Eso fue en el flashback. Y en, el, y en la dimensión de Mini, Ur decidieron continuar con la búsqueda hasta encontrar a Vivid enfrentaron a muchos voces, entre ellos al coloso y a los, a los dragones y al fantasma del vacío. Una vez que llegaron a, una vez que llegaron una vez que llegaron al, al escondite de Bibidón, le hicieron frente pero desafortunadamente Vividón venció al señor gato y a todos sus, sus amigos. Vividón le dijo al señor gato eh, que ni con ayuda de sus gatos ni con ayuda de los aventureros le iban a poder Ser ya que era, ya que era, ya que era, era, ya que ella era una, era muy poderosa, más poderosa que todos y, que dije, y claramente dijo, dijo vivido, Ustedes son unos débiles. Sí, sí. Ustedes son unos débiles. Ni con ayuda de sus aventureros, ni con los gatosaurios van a poder vencerme. En el primer round señor Gato y todos sus amigos fueron vencidas. Luego empezó un segundo round, pero también fueron vencidos. Por más que quisieron vencerla, no pudieron, porque el poder de la oscuridad de Vividong apagó la ayuda de los gatos saurios y los aventureros no la pudieron vencer y terminaron capturados por Vividongo. Quisieron escapar, pero fueron, pero volvieron a ser atrapados por los arqueros de azufre. Señor gato le dijo, no podemos escapar si estuvieran nuestros a nuestros gatos, estuvieran mis gatos saurios y los aventureros nos ayudarían. Pero como dije, Vividón con su poder de la oscuridad apagó todo ese apoyo. Tristes estaban y eh, nunca saldremos de aquí. hasta que de, repente, ya que de repente un niño desconocido de repente tres niños desconocidos a los que llamaremos Sakura Shauran Elliot. Eh, estuvieron explorando, entraron al templo de Bibi. Bueno, ahí estaban otras. Ahí estaban otras personas. había otros niños que para ellos eran desconocidos. Vividon le dijo a ellos que tampoco las podrían los podrían ver, podrían vencer, ya que era mucho más poderosa. Entonces, entonces Sakura y Shaoran empezaron su ataque, pero desafortunadamente fueron sacados inmediatamente de combate, ya que como Gustavo les había dicho, ya que el maestro espiritual de la creación, Gustavo, les había dicho que sus poderes no eran lo suficientes para vencer, no eran lo suficientemente fuertes para vencer a Vividón, pero que merecían una oportunidad. Intentaron mucho, intentaron mucho para vencer a Vividón. Les costó trabajo, pero al final Sakura y Shaoran vencieron a Doink. Pero desafortunadamente, el, mundo en Mini War fue salvado. Pero en Minecraft, el mundo estaba sumergido en una gran obscuridad, ya que entré ellos. Había siesta los siete espíritus de la oscuridad. Entonces, entonces, Gustavo decidió Desafortunadamente, Gustavo, no pudieron hacer, no pudieron hacer nada, ya que ellos habían entrado a la escuela. Pero finalmente, Vivino y todo su ejército fue vencido con la ayuda de la Carta Jacob. Eso es todo y nos vemos en un siguiente video.